механикалык энергиянын сакталуу закону механикалык энергиянын сакталуу законун демонстрациялайбыз мисал катары столго секирген серпилгич топту карайлы азыр топ столдун үстүндө турат жерге тартылуусунан улам потенциалдык энергияга ээ болот потенциалдык энергияны столдун үстүнөн эсепке алабыз топту кое беребиз эркин кулоо процессинде топтун потенциалдык энергиясы азаят ал эми кинетикалык энергиясы көбөйөт столго урунган соң потенциалдык энергиясы нөл болот ал эми кинетикалык энергиясы максималдуу мааниге ээ урунгандан кийин топтун кинетикалык энергиясы азайып ал эми потенциалдык энергиясы көбөйөт эң жогорку чекиттеги кинетикалык энергиянын мааниси нөл ал эми потенциалдык энергиясы максимум маанисинде эгер аба сүрүлүүсүн эске албасак топ болушунча ийкемдүү болсо демек механикалык энергиянын сакталуу закону боюнча топ мурдагы бийиктикке жетүү керек тажрыйбада көрүнүп тургандай энергиянын сакталуу закону аткарылууда механикалык энергиянын сакталуу законун кийинки тажрыйбада текшерели динамометрдин пружинасында бекитилген топту көрүп турасыздар динамометр штативке бекитилди динамометр менен вертикалдуу абалда сызгыч бекитилди сызгыч аркылуу топтун канча бийикке көтөрүлгөнүн аныктайбыз пружинаны кысып анан кое беребиз кеңейгенде топту ыргытат ушул учурда топтун кинетикалык энергиясын эсепке алсак болот топтун массасы элүү грамм пружинадан бөлүнгөндө топ кадрлардын ортосунда интервалга барабар тагыраак секунданын жыйырма бештен бир убакытта сегиз сантиметр бийиктикке көтөрүлдү шардын кыймылы бир калыптагы кыймыл эмес бирок биз өтө аз убакытта карап жаткан соң ылдамдыкты формула боюнча аныктайбыз жана болжол менен h бөлүнгөн t убакыт жана ылдамдык секундасына эки метр болду топтун кинетикалык энергиясы болжол менен ноль бүтүн ондон бир джоуль болду сиздер көрүп тургандай топ топсметр бийикке көтөрүлдү бул бийиктикте топтун потенциалдык энергиясы ноль бүтүн ондон бир джоуль болду демек бул тажрыйбада дагы механикалык энергиянын сакталуу закону